फैशन में बड़ी रहेलू कहला पे कहीं लड़ेलू हाँ का कमजोर मत समझी हा अच्छा फैशन में बड़ी रहेलू कहला पे कहीं लड़ेलू एहो सुना कहो रखले बाड़े वो ही लाके पूरा शहर के मोर सैया मोर राजा मोर सैया रंगा बाज जिला कुशीनगर के मोर सैया रंगा ओकरा में खास का बा हम के बतावो पड़ गईले बारू तू तो प्यार में <laughs> अरे ओकर बात ही अलग बा अच्छा बांधी पबरिया उतरा खेला पिस्टल नाम चले वो कर बाजार में मिलल बा कोई सुन अरे बाड़ू कैसन ए बाबू हमारा पेन मोर सैया मोर राजा मोर सैया रंगा बाज जिला कुशीनगर के हमरा के ऐसे ना पीछे घुमाबो रख तू हमरा तो मन के ओहो काहे के पीछे पड़ल बड़ा कोनो फायदा नहीं छे कुमार बने लाल जानी जवाब दिया बा ले ली हार जान के लागे लू ब्यूटी दिल में काटी ब्यूटी बोझ बतिया ना तो जइबो से लड़ी मोर सैया मोर राजा मोर सैया रंगा बाजू जिला